sei Já sei E talvez a gente já se tenha perdido Tu paraste no meio do nosso caminho Mas tu virado as costas que eu fiquei sozinho Mas pega e leva as tuas coisas com tuas mentiras A mulher que me engana todos os dias E amor de noção na casa e não percas tempo Ai diz-me o que ela tanto tem que eu não tenho Não magoou meu coração, ele está a sofrer